白目向く B です。今日は畳屋さんの選び方を教えたいと思います。えー、なぜここで白目向く B なのか。それは演奏してないとちょっと言えないような過激なことを言うかもしれないからです。実は畳屋さんの畳替えの値段同じ材料を使っても 金額はバラバラです。じゃあ、同じ材料だったら、安いとこを選んだ方がいいのか、そうとも言えません。まず、本当に同じ材料なのか、そこから、怪しいもんです。畳表は、いぐさなら、ものすごい種類になると思います。 ランクごと、品質、耐久性、見た目、ものすごい差があります。これを一般の方が見極めるのは無理です。畳表には、というランクがあるやつもありますが、あんなん問屋のさじ加減です。価格表、これならば品質は割と安定いたします。が、 通常の、まあ、例えば、私が嫌いな、嫌いな、嫌いな、私が嫌いな、というメーカーの畳表には、同じグリーンのやつでも、ランクが、これはあるんです。このあたりも区別がつきません。金額は違います。畳屋さんによっては、ごまかして使うこともあるかもしれません。そして、 技術美味しい食べ物屋さんがあるように畳屋さんも上手な畳屋さん下手くそな畳屋さんと分かれます果たして同じ金額でしょうか違います今の時代仕事欲しさに技術が高いとこも安いのをやる場合もありますがしっかりとやってしっかりと畳を伝えてきたところは ちゃんとした金額でちゃんとした仕事ができております。基本的に安くなると手を抜かざるを得ないということもあり得ます。お店によってはアルバイトが理屈も知らずに作る畳も存在します。それはいかがでしょうか仕事が見れない畳屋さんは誰が作っても一緒だと言います。 が、私たちが見ると全然違うものに見えてしまいます。そんな違いどうでもいいよと言われる方はそれでもいいんです。私は止めません。ただ、やはり真面目にやっている畳屋の邪魔になるような仕事はしないでほしいです。アルバイトはいけないわけじゃありません。しっかりと、ちゃんと その機会に応じた理屈を教えれない、その畳屋が悪いんです。怪我をさせるような畳を作ったり、すぐにボロボロになるような作りにしたり、ひどいやつは最初から寿命を縮めるようなことをしている愚か者がおります。それは人件費を稼ぐためにあり、手を抜かざるを得ないからでしょう。本当に真面目にやると、数は育てません。 そうなるとやはり畳の価格に反映するのは当然でございます。畳屋さん選びで私が言いたいのは、きちっとした仕事をするところを選ぶことです。難しいとは思いますが、そこを見極める目を持つことが上手なお買い物の仕方になると思います。 どうやって見極めるか。数件回ってみるとわかると思いますが、二目に対する話の深さが違います。ああ、この人は適当言ってるなと。わあ、ここはものすごく詳しく教えてくれるな。そういうことがわかります。畳屋さん、実は、すごいことをする人もおります。国産と言って、中国産をつけるような畳屋さんも おります。それが問題になって、今の公正競争規約というものができようとしているわけですが、多分それだけでは駆逐もできないのかもしれません。減りはしますけど。嘘をつかない畳屋さんを選ぶ。そしてちゃんと作る畳屋さんを選ぶ。 怪我をするような畳を作るところがあるんです。これは危ないです。そういう作り方があるんです。そして、先に言っておきますけど、何でも屋さんがする畳は危ないです。ものすごく危ないです。怪我します。これだけは絶対にやめてください。すべてタッカーみたいなので、バチバチ止めてありますので、それが外れると、剣山が出てきます。それをもし、踏んづけたら、 子供が足を引っ掛けて、それでヘが外れるというような畳ですので、足に突き刺さるということになります。ものすごい畳があります。時々アパートなどで見かけます。えー、佐賀の、のあたりのアパートとか、危ないとこがありました。そのアパートは全てそれでした。しっかりと